我落咗惡心嘢咗間屋，不得不。喂！Nice。Report 都上啦，report Report, reporting I love it, man. Oh. What the fuck? 啊，你 flash 我。啊！嗰啲 flash 攞攞攞手拉掉我，拿掉我，不過不好意思。 这个小波呢？不是小波，我去打人头啊？哦，被抢见了耶！为什么呢？ <laughs> 那个 Q 是谁呢？我不懂啊？啊啊！吴哥直来我两次了哎，我不要你啊，吴哥什么事情，我先要你啊，收纳什么事情。 怎么呀？那我帮你。我是个。见我。啊。哇，哪里有？你讲啊。我那好，我那没草啊，没给格林打波吧。自己的狗。我来了，我来了。还 K S，你啊，你还我跟你讲。啊。喂，给 K 啊大佬，拿什么手嗨？你跟他妈。天哪。 <laughs> 他们两个来了这里几千次，这个不是讲出来的，不是讲啊，这个不是讲个，我以为是讲过 <laughs> 很多啊，还有几千次啊喂，怎么来的？你开了，干掉他吧！妈的，孙先生，你杀波特肯定是也太过分了哦！哎，我的我的分数在中彩票样子啊！ 遇遇到这个遇到这个唢呐的是彩票哦！哇，这个九个 Q 是什么情况呀？啊，谁九？十？呀？还好意思问？说，因为那个谁也是九个 Q 吗？Face，哎，你杀不到我妹的。陈先生，你你好有意思讲吗？ 我过站了，我过站，我过站。 <laughs> 没有 Q 啊！为什么我中了？ <laughs> 哇，金身哦，他买金身哦，他两个，他两个，两个那个冰山。 两个保命技能都没有用， <laughs> 你们你们可以去拖这里问嘛，please，可以啊，拖去拖这，我去偷，我去偷。做好了拖这里问， <laughs> 没有他要，他要，他不给我们要啊，找你，他这是要去找你啊，你这样，又不是我们不要彪，你才给他一下，就里他就来了。 哇，这个好痛！救命啊！救命啊！救狼啊！我靠！往这打两个字，呃。给双死，给双死，给双死，给双死。很有良心的 ADG。他老是跑啊。 他以直抱怨，你知道吗？我一旦被人抢，我这种…… <laughs> 看到了，你何必救他？哎，你何必？太浪费了！你们两个很大胆哦，喂！滚那里！不是你们两个很大胆哦？当然大胆了，这有一个这样子的什么，还不大胆一点？不大胆一点根本没有 Q 的啊！ 啊，我的 supposed 个 Q 啊，什么地方？你太远了，然后我们看一下，对面有九九条街吗？九条街，刚刚我也是给他推呀，那他拉我开，我打你队友。阿杰，阿杰。 <laughs> 感激不尽啊，Jack！谢啊，都不客气，不客气。你们你们加油拖着啊们，我去偷塔，我去偷塔，这是我应该做的。对，你现在知道了哦。哇，这个经进行多少了？多久了？这个？哦，好谢谢。好，好。 哦，终于死了，中意死了， <laughs> 啊，好意思讲这句话，我帮你们偷了啦，你谁啊？真团长说那哪篇大 Q 的话呢？我马上丢电脑。哈你抱抱你抱抱你抱抱你。这样这样子，快点快点，拼大 Q，我想看他丢电脑。OK 呀、啊，你们可以啊，你们可以。哇，我竟然样带跳图呢，哦，什么？ 我索纳，对索纳，你不是救人机啊？我代替了索纳死哎！我不知道，我什么都不知道。我代替了索纳，哦，去哪 S，哪 S，哪 S 呢？中了！索纳哪 S 不错不错。该啊索纳，哈哈哈哈哈，关我事啊？好该啊索纳，KS King 啊，前没有。 你知道我现在很纠结什么东西吗？什么纠结？什这个这个首播至少好过上一场那首播的，他没有抢我 CS 哦，也没有抢我人头， <laughs> 是不是？我马的，我马的马不是一秒，马的马不是一秒。